Ngapat gigi yang ngono. Wah. Yeah. lagi Hey, Udah beribadi. Jauh. kereta kaya niki pak Bok nampang nang TV ngobong. cuma nampang Ah, nyolong nah. nyolong. Striker haus, ben Charlie Lefebvre.